大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。那就像之前呃的两讲都有跟大家稍微的呃呃分享，或者也是点到为止。我今天呢就是呃总结篇了，所以在这里再一次的致谢啊，谢谢大家呃陪伴。 呃，跟我一起在雅各书，你来去学习、去成长，希望你们真的在当中得到益处，啊，得到帮助，成为教会，成为其他人的一个祝福。那当然，呃，也希望大家能够在这个马太牧场里面一起，呃，来继续祷告，哦，然后，呃，在当中呢，有这个诗篇啊、箴言啊。 还有这个，当然这个雅各书的一些的节目，都希望你们代为转发。当然还有在这个呃 YouTube 里面，YouTube 的 Short 啊里面，我还有一个平凡人啊，你也可以在当中呃看到一些其他的内容。而这些其他的 Short 的内容呢，可以说是比较修身养性的，也实在也没有是直接引经据典讲圣经。 不过呢，就是希望在当中呢，在修养品德上，我们也能够提升。那当然，呃，另外在 You，呃，在这个 TikTok 啊，TikTok 其实我也是有。那内容其实是一样的，只是管道不一样。马太牧场，呃，我基本上是发给这个呃基督徒了啊，信徒啊。然后在 TikTok 呢，我做一些 shop 呢，呃，也内容也是一样，修身养性的啊。 不过我发给的对象呢，就是一些还没有信主的人，啊，希望他们也能够提升对于人生的意义，对于做人的道理。哎，这个或许他有这样的一个提升的话，他的这个意愿，啊，对于他来寻求这个呃人生的这个真道啦，啊，真理来说，或许也是一个方法和管道。所以希望啊，你们也在各方面。 来去啊，算是支持，来转发，来祷告。按惯例哦，就是一般呃做完一个节目的话，我就会暂时休息一下，然后在当中寻求和等候，或者做一些的整理啊。所以呃，接下来呢，可能短就是两个星期，长就是一个月，在看啊要做怎么样的一些节目，呃，这些节目呢，到时。 呃，在发给大家的时候，也希望大家继续呃来在当中来去呃支持啊。这样，星星若没有行为，就是死的。我信故我行。今天第三十六讲。 那就是雅各书的总结篇了啊！神要对你说什么呢？讲一套，做一套。我的弟兄们，你们中间若有试迷真道的，有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死。 并且遮盖许多的罪。我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。 那在我们生活当中呢，我们都会遇到一些人，我们说他表里不一哦，或者是口是心非，啊，这呃，可能我们对于这样的人，我们都不喜欢呐哦，讲一套做一套，哦，我们也些时候可能也会批评他们，但是呃。 我们作为旧徒，我们呃有没有没有去想想说，哎，我们的这个呃雅各书啊，信心呃要有行为。那今天我们作为一个旧徒，哎，我们可能很有信心的这个表现，但我们有没有行为呢？如果我们只有信心的行为，就是呃讲一套，然后呢，哦没有。 啊，真正的这个行为表现出来的，那我们只是讲一套做一套哎，所以我们这里很爱神，那里我们不会爱人，那这里很属灵，其实另一方面我们不属灵，好，所以呢，就是呃，或许我们真的要去反省啊，雅各书的总结篇啊，是不是我们是讲一套做一套的基督徒呢？我们有信心，我们有没有行为呢？ 那今天的这个新闻呢？啊，就说是雅各书第五章的最后两节。那一般上，假如你有注意到的，就是呃，在福音书里面啊的其他的书卷啊啊，还有福音书啦等等，你会发觉到很多时候来到这个最后的这个总结的最后几节，通常都是一些的这个。 呃，问安呐，呃，祝福等等的，但是雅各书呢，哎，你会发觉到它其实不是用问安跟这个祝福作为一个呃总结哦，哦，它其实是用这个十九到二十节来作为一个总结。其实说实在的，你也没能很好的去掌握雅各书，它最终要讲怎么样的一个总结层次，哎，你真的是。 哦，没有好好的注意，你真的是没有去看得到啊！但是我们却可以这样讲，雅各书它就是呃，重点就是讲到你有信心，但你需要行为，所以行为对他来说呢，是最为重要的。所以你会发觉到，在雅各书里面啊，什么大道理啊、教义啊、啊、神学，其实你都会发觉到啊，没有什么样的涉猎。 它最主要的就是你的生活、你的生命、你的修养、你的品德、你的做人啊、做事等等啊，所以它的重点就是行为。所以，我们在这里呢，就是要做一个呃，雅各书最后的总结陈词的时候，我们发觉到他所强调的是我们的这个呃个人还有教会的这些的生活，我们修养品德。 而在当中呢，啊，我们真的是要在当中是显出我们整个的信心。所以来到十九二十节呢，如果你稍加注意，他来到十九二十节最重要，他要讲什么？那前面你讲很多修身养性的东西，这些都非常重要，你做了也真的是看到你属灵生命的成长。那你的属灵生命成长。 是非常的重要，其他修身养性也是非常的重要。但是你有信心，怎么促使你有行为？那你有行为，这些的行为呢？那就包括你的修身养性的行为等等啊，又推动你进入一个生命里面最高潮。最重要的是什么呢？以在这里啊，是放在这个十九、二十节里面。 它的重点就是，第一就是引人归回，那一个二十节，该叫一个人从一个罪人从迷路上转回，啊，叫迷路的转回，然后呢，还有并且遮盖许多的罪。我想雅各书的重点就是有信心、有行为、有行为的。 重点是什么呢？有两点，那你就是要引人归回，就是叫他们得救，然后要遮盖许多的罪。我们可以说就是生命的成长。那我们首先讲第一点啊，因为呃这个呃引人归回呢，那就是可以说就是叫人家得救，叫人家的灵魂不死。 得到永生的盼望，这也是耶稣基督道成肉身最主要、最关键的，就是引我们回到神的面前。最关键的就是要我们啊啊，就是得到永生的盼望。所以呢，可以说在信仰的关键里面，一个有信心的人有一个很关键的，就是你要做一个布道者，你要做一个传福音者。 你需要是在当中呢，就是引人来归回的，好，所以这对对我们有信心的人、说爱神的人、爱教会的人，那是一个啊，真的是提醒哦，啊，那就是说我们都需要做一个传福音的人，都需要做一个引人归主的人。 你不可以说你是爱神的人，你是爱教会的人，你说你爱人的人，但是你却不要向人家传福音，对不对？那不行，那你只是有信心，但你实在是没行为的哦。因为总结陈词里面给我们看到，这是最重要的，因为这是使人家的灵魂不死而永生盼望的啊。所以第二呢，那你引人归主过后呢，那就是。 能够使到这个人遮盖许多的罪，这要告诉我们什么呢？那就是你，你能归主过后，这个人的罪，哦，他理当就是他重生了，啊，他是新造的人了，他理当就是要渐渐的去学习，学习不再犯错，不再得罪上帝了，他就减少了许许多多的过错和罪了，啊，所以就可以遮盖许多的罪。 那也就是说呢，这就是一个新造的人。那我们教会也好，信徒也好，我们不单单是满足。哎呀，我们想个办法把人家啊带来这，个带来这个教会。当然这个是非常的好，我向他传福音也是非常好。然后我们进入教会，哇，人数不很多，也是非常的好。但是这不够，我们教会不是只是满足一个呃数目字。 我们教会也不是单单是说，哎呀，他得救就好了哦。我们还需要什么？我们还需要这个人得救过后，他的生命是什么？不再犯罪，也就是他的生命需要呃有更新而变化而成长。所以教会除了是说我们做布道的工作，我们还要做栽培的工作。 我们要在当中呢，敏感于这个罪的问题。我们要栽培这些人，让他们的生活去改变，而不是单单是说，哎，他来教会就好，而不单说啊，他得救过后就好，哎，不够的，他需要有生命的这个成长啊。但我想这对我们教会来说，这两点都是非常关键啊。那就是说呢，我们这个教会呢。 多少做传播的工作，那或者是说我们这个教会的多少做栽培的工作啊？今日的教会在新加坡呢，可以说四五百间，哦，就是呃呃呃，东南西北到处走一回，你都会发觉在你的周围上上下下都有很多的教会。但是教会是不是在当中呢？只是呃，做一个类似俱乐部的，或者是类。 类似一些活动中心的，就是哇，我们做了很多很多的活动，哦，在当中，当然你会套上呃布道啦，社会关怀啦，啊，灵命成长这些等等，你会套上，哦，对不对？但是呢，诶，这个套上去，我们实在有这方面的内容吗？传福音、布道，真的是呃，全力以赴，然后使人家得救吗？ 然后呢，这个全力以赴得救过后，我们真的是使到他们生命更新而变化吗？哎，这两点在这个雅各书呢就非常的明显的指出，哦，就是要使人家回转，要使人家的罪得到遮盖，并且呢，我们雅各书整卷的这个中心就是什么？信心要有行为啊，那呃，在当中呢，每一次。 的节目都列出什么？我信故我行， <laughs> 所以今天我们来到这个总结陈词的话，那真的是我信故我行。信心要有行为，怎么样知道你真有信心呢？怎么样才是你最高的这个行为的要求呢？那就是要做个人不道，引人来归主，然后呢，引人归主后呢，就要栽培人的生命更新而变。 话，两者同样的重要，这是神对你说的话。我们一起祷告，天父上帝，我们感谢主。你，雅各书已经来到，呃，我们最后的一个总结，而我们很惊讶于这个雅各书的总结，既然是在当中，不是呃，给我们许多的神学教育啊。 呃，也不是给我们温安和祝福，既然是要我们真正有信心的人，我们需要做传福音的人，我们真正有行为的人，我们是需要栽培人的生命是更新而变化而成长的。所以这两点是我们在当中呢看到整个雅各书真的要我们信心要有行为。 那真的是要我们做，这些啊，去落实在我们的整个信仰生活。所以我们祈求主帮助，着我们通过我们在雅各书里面有许许多多的这个学习和分享，我们都能够帮他牢记起来，也进入我们生命当中，并且有圣灵在当中充满着，时时提醒着我们。 那我们通过这个雅各书呢，能够成为教会的祝福，也成为他人的祝福。我们祈求恩主自己在当中来带领使用我们。接下来的这个马太牧场新的一个呃节目是什么？我们在当中呢，就是祷告、等候，祈求恩主你自己指引。而我们的这些信徒呢，来自不同的教会呢，就祈求主你自己呃祝福他们，使用他们。 让他们通过不同的这个教会、不同的管道，能够继续在生命上成长。我们祈求恩主继续带领着我跟大家如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。欢迎转发啊！还没订阅的啊，请记得订阅。 再见啦，上帝祝福你啊！